Paco es una plataforma de desarrollo de hardware musical con base en Barcelona. Trata de dar difusión a todo lo que es la cultura del hazlo tú mismo. Esa forma de hacer en la cual el usuario del objeto es algo más que usuarios también interviene en la fabricación del objeto, permitiendo que de esta forma el objeto esté más hecho a su medida y en el caso de los instrumentos musicales esto es importante ya que el músico puede adaptar su instrumento a su forma de hacer o a su forma de ver las cosas dentro del proceso creativo. La relación con tu máquina es mucho más íntima, digamos. Ya has participado no muy activamente, entonces has ido como aprendiendo cosas. Nuestras actividades son varias. En primer lugar, lo que es el desarrollo del sintetizador Befaco. Tenemos talleres eh, regulares en Barcelona, Madrid, Berlín y Londres. Y después tenemos la parte virtual, digamos, que es la web donde colgamos todos los circuitos y tenemos un foro en castellano donde tú puedes entrar y contactar con, con una comunidad de gente que hace eh, herramientas también de este tipo y donde puedes resolver dudas o aportar ideas. Una de las principales actividades de BFACO es organizar talleres. Los talleres son un espacio que también es una consultoría abierta, en el que cualquier músico electrónico o persona interesada en sonido puede venir a construirse un elemento tanto de nuestros módulos como otras cosas que haya encontrado información por internet o que tenga ganas de hacer o incluso reparar aparatos que tenga por ahí que necesiten servicio. En principio no hace falta que tener un conocimiento previo de electrónica, de cómo se hacen las cosas, para eso estamos nosotros, para explicar lo básico y empezar a, funcionar desde ahí. Lo que buscamos en los talleres, sobre todo, es eh, ponérselo a la gente todo lo fácil que podemos dentro de la dificultad intrínseca de la electrónica, ¿no? Quitarle un poco el miedo, ¿no? Porque la electrónica siempre te da esa sensación cuando no te has metido en ella que va a ser algo imposible, ¿no? Es algo tan marciano, ¿no? Ves esas piezas allí pequeñas que no entiendes qué son y parece algo en lo que tú nunca podrías entrar. Pretendemos dar una entrada suave a ese mundo que sí que es complejo, pero en el cual tú te puedes complicar lo que quieras. De entrada, montar un módulo o una cosa así que ya está previamente diseñada no deja de ser una especie de puzzle, ¿no? Se te enseña a soldar, se te enseña a distinguir los distintos componentes basado en una, lista de componentes, en un manual paso a paso, vas soldando esa especie de puzzle que es el, que es el módulo. A partir de esa parte tan práctica, el, asistente a los talleres empieza a generarse preguntas, ostras, ¿y por qué, por qué esto es así? ¿Por qué esto va así y no al revés? Entonces ya les vas, a partir de esa práctica, les vas explicando pues, cosas de electrónica a partir de la que van ellos sacando, pues, como se suele decir, el ovillo tirando del hilo. ¿no? Procuramos eh, no sobrecargar a la gente con todo lo que es teoría electrónica. Aquí tienes todo práctica y el que se interesa en la teoría, entonces se le da esa teoría. Hay electrónicos que quieren meterse en música, hay músicos que quieren meterse en electrónica, el, tipo de gente que viene al taller es gente muy distinta. Precisamente por esto procuramos partir de lo práctico y ir en grupos pequeños adaptándonos a lo que se pregunta cada persona, porque la idea también es divertirse un poco. ¿no? Digamos, el taller de construcción de modular es un taller de mediana duración como mínimo, Tú no te construyes un instrumento que suena en menos de dos o tres meses. Nosotros perseguimos la idea de que cada vez que vamos a un sitio nuevo, poder hacer varios talleres al menos en ese sitio. Estamos dando un taller consultoría en Barcelona todos los jueves, eh, otro taller consultoría durante todo un fin de semana al mes, prácticamente en Barcelona. También a partir de ahí hacer otro taller en Madrid, tente 37 que es un estudio de música electrónica y es como un ambiente así polivalente de creación musical. A partir de ahí hacer otro taller de Berlín, que hacemos con una frecuencia más o menos de una vez y media al mes y recientemente hemos empezado también a hacer un taller regular en Londres también con una frecuencia de un mes y medio. Parte de la información que hemos recibido ha sido desde Internet, de gente que publica sus diseños, que explica las cosas que hace. En algún momento decidimos que teníamos que devolver a esta comunidad parte de lo que nosotros podemos llegar a aportar. Hicimos una página web donde vamos colgando los diseños a medida que podemos, un foro para que explicarle a la gente las cosas que van surgiendo, dudas y demás, llegar de esta manera a devolver eso que, hemos obtenido. ¿no? Nos llegamos a constituir como BEFACO sobre el 2010. Nosotros empezamos a construir máquinas, o sea, dedicarnos a construir máquinas que suenan más o menos por el 2007 quien más soporte nos prestó para eso fue Hangar. Hangar es un centro de producción artística que busca ayudar a lo que es la producción artística, no es un espacio expositivo, es un espacio donde se trata de generar a que pasen cosas, ¿no? más que enseñar las cosas, a que las cosas sucedan. Tomaron como proyecto residente, ellos nos dan ayuda logística, eh, nos dan un lugar donde trabajar y ayuda moral también, que esto, esto ayuda. ¿no? Por otro lado, cooperamos con ellos dando, haciendo que Hangar dé un servicio de consultoría a través nuestro para artistas del centro o de fuera del centro que necesiten pues, un apoyo técnico y de tipo sonoro sobre todo. Lo que caracteriza un sistema modular y lo que le da nombre por lo que se llama modular es, aunque suene obvio, porque está basado en módulos. Los módulos son como células dentro de un organismo musical, si dijéramos de alguna forma, son como los, los bloques de construcción que son piezas muy especializadas que por sí solas no hacen muchas cosas cada una, pero cada cosa que hacen lo hacen muy bien. Es la mezcla de muchas lo que compone el todo, digamos, donde se gana la riqueza y donde, donde se hace que sea un sistema complejo que genere cosas interesantes. Otra cosa que caracteriza el sistema modular es la forma en la que se programa. Es un sistema que se usa desde, desde los años 60, dio lugar a otros lenguajes de programación modernos como pueden ser Pure Data o max msp Se basa en la conexión, en, es un sistema nodal, digamos, se basa en que tú puedes conectar unos módulos con otros para generar un sistema más complejo. Es eso lo que hace también que sea tan customizable por parte del usuario, que tú puedes ir añadiendo los módulos que tú necesitas para el tipo de pieza o para el tipo de resultado que tú quieres obtener. sintetizador de sonido a partir de algunos sonidos fundamentales es que podemos crear otros un sintetizador analógico es un estilo de máquina, una forma, una textura sonora particular. Un sintetizador modular puede ser digital, puede ser analógico. Nosotros hacemos ciertas partes digitales, ciertas partes analógicas, eso no importa. La cuestión es perseguir ese tipo de textura sonora, ese tipo de control, esa forma de hacer esos sonidos. actualmente eh, el paradigma modular para la construcción de sistemas electrónicos musicales ha tomado mucha popularidad y ha hecho que haya más de 100 fabricantes fabricando módulos en Eurorack, que es el formato estándar, eh, el más utilizado actualmente, y esto hace que tengas una paleta inmensa donde elegir eh, tus módulos. Puedes elegir sistemas digitales, sistemas analógicos, puedes mezclar lo mejor de cada mundo. Se están llegando a, a puntos que no se llegaron incluso en la época dorada del modular, ¿no? de la que siempre se recuerda, aquella de los grandes muros de sintetizadores, eh, la época de los MOOCs, etc. Eran máquinas hechas a mano y eran máquinas carísimas que solo estaban al alcance de estudios muy, muy top de aquella época. Ahora mismo se está, está con un renacer y se está llegando muchísimo más lejos de lo que se llegó en aquel momento, tanto a nivel de cantidad de fabricantes como a nivel de nuevas ideas, de gente que estaba fabricando cosas que en aquel momento no existían. Se ha abaratado mucho el coste de de los componentes y hay otras formas de hacer totalmente distintas que permiten pues, meter microcontroladores fácilmente para hacer funciones que antes eran carísimas o inalcanzables. En la época dorada de los modulares están metiendo pantallas táctiles, están metiendo sistemas generativos. Está llegando a un punto que muy interesante y veremos a ver a dónde más puede llegar, ¿no? porque claro, solo está en el principio en realidad.